开启照相机，在菜单中选择连接至智能设备配对 Bluetooth，然后加亮显示开始配对，并按下 OK 键显示照相机名称。在 iOS 设备上启动 SnapBridge 并清除连接至照相机，清除所需型号，然后在提示时清除配对 Bluetooth，清除照相机名称。 屏幕中将显示一个确认对话框，请仔细阅读配对指示说明，并清楚已确认。出现提示时，清楚照相机名称，启动配对。 相机按下 OK 键，iOS 设备轻触配对。根据操作系统版本的不同，下图红色框中按钮的名称可能有所不同。配对完成时轻触确定，屏幕中将显示标签“蓝牙配对成功”。轻触标签中的“自动链接”，将自动链接开关轻触至开启。轻触位置数据，轻触位置数据至开启。启用位置数据会授予访问精确度选项的权限。轻触。 所需选项，轻触返回上一级显示，轻触完成退回标签。设置完成之后，每次拍照都会自动记录位置信息。支持位置信息记录的机型，请参考上图。赶紧拿出你的相机去试一试吧！感谢您的收看，如果仍有疑问请留言，请不吝赐给我三连，么么哒！我们下次再见。